デビューして3ヶ月も経ったのになんでゲームやらせてくれないのいいこと思いついたじゃーん <laughs> おおいハートちゃんあもしもしもしもしよあそうそうそうあの聞いてくださいよ、うん、いろはとすっごいこと思いついたんですよえ何ちゃんと聞いてくださいよ、うん、いろはとの次の動画、うん、出て eat them